mamelani ke zithandwa zam ukugqiba usuku lethu namhlanje sizawukhe sifunde incwadi ne kodwa kakuqho xa ndithi masifunde incwadi mos ndithi umntu ufuneka athini alale ne amamele kodwa funeka athini kaloku ajonge umfanekiso ajonge uba kwenzeka ntoni ebalini avuselele ntoni ingqondo avuselele ntoni ulwazi lwakhe ngaloo nto ilapha emfanekisweni okay Ubona ntoni kulo mfanekiso? Azabe nathi, ubona ntoni kulo mfanekiso? Ubona imoto. Kukhona umuntu othethe into wena ubona ntoni sithando sam? Ubona izindlu wena. Okay, ndiyavuma. Ubona ntoni wena ndoda? Ubona ibhodi. So inoba kwenzeka ntoni apha? Inoba kwenzeka ntoni? Kukho imoto, kukho izindlu, kukho iibhodi, kukho nantoni anathi. Uyabo? Kukho nantoni. Ndizagoya ngoku sithando sami. Ile moto ihamba phi? ihamba endleleni ngoku ndithi ke ngoku xa ubona imoto ubona indlela ubona ibhodi ubona kukhona abantu abakhweleke kula moto inoba kwenzeka ntoni ndoda inoba baya etown khamakhe sifunde apha kunoba kubhalwe ntoni three friends and a taxi bakhwele nto iteksi ngobani kuni xa besiya etown abakhwela iteksi khaniphamseni izandla hayi awukhwela iteksi wona xa usiya etown iviw uyayikhwela ne eteksini kwenzeka ntoni xa ukhwela iteksi ufike uthi molweni wethu enkosini ndincede ukhwela eteksini uhambe ihambe hambe iteksi yohlika etawuni uthi baba yini nincedile uthini funeka utheni ubhate azi ndicinga uba bayaphi ke ngoku aba bantu uthe omnye etawuni umntu uye etawuni qha ngeteksi inoba mhlawumbi ndicinga bayaphi nakamsa nasefama uyakwazi uya ngeteksi ndicela ungandikhwazi izithandwa zam uthini ke wena inoba bayahayike babhekaphi kaloku babheke bhayi okay masive ke masive ezi three friends yintoni ifriend yitshomi yakho ziitshomi zintathu azibaziyaphina masikhe sive one hot day three friends were standing beside the dusty road I want ezi tshomi kha nizijonge uba ngoba inoba libala eliyintoni eli inoba yintoni yintsomi ngamabali ayisosicatshulwa sitheni sinolwazi sinika ulwazi okay masigqithe sheep goat and dog iship yinto yigusha goat yinto yibhokhwe and dog yintoni yinja They were waiting for a taxi to take them to the sea. Bayaphi? baye elwandle anifuna uya elwandle namhlanje kuba kutheni kuba kushushu kushushu after some time a taxi stopped and then beep beep first sheep climbed in it was a bit of a squeeze xa kuthiwa sisqueeze inoba kuthiwa kutheni ingakanani qala ingakanani igusha incinci ne inkulu inoba xa ingena eteksini ithini izithini izikwize izithini izikwize ungena eteksini because yona ithoni ityebile ungazikwiza wona xa ungena eteksini a-a nam so ndizikwize because ndityile ne